Sraith Pictiúr 13. Bua ag Cór na Scoile. An cúigiú lá déag Meán Fómhair a bhí ann. Bhí comórtas Chór na Scoileanna ar siúl. Ghlac Cór Choláiste Phádraig páirt sa chomórtas. Chuaigh siad chuig stiúideo RTÉ i mBaile Átha Cliath. Rinneadh taifead orthu ag amhránaíocht. Chríochnaigh na taifeadtaí ar a leathuair tar éis a sé sa tráthnóna. Cúpla lá ina dhiaidh sin, fuair Príomhoide Scoil Phádraig glaoch gutháin ó RTÉ. Moltóir ón gcomórtas a bhí ann. Dúirt sí leis gur cháiligh cór na scoile don chraobh. Dúirt sí go mbeadh an chraobh ar siúl i nDoire. Ghabh an príomhoide buíochas mór léi. Bhí sé an-sásta leis an nuacht. Lá amháin tháinig RTÉ ar cuairt chun na scoile. Theastaigh uathu físeán a dhéanamh de ghnáthshaol na scoile. Rinne siad taifead ar go leor imeachtaí éagsúla. D'fhéach siad ar chluiche peile sa pháirc. Chonaic siad díospóireacht sa rang Béarla. Ag deireadh an lae d'fhreastail siad ar dhráma in amharclann na scoile. Seachtain an chomórtais, craoladh clár faoin scoil ar an teilifís. Taispeánadh an clár ar an scáileán i halla na scoile. Bhailigh na daltaí timpeall an scáileáin. Bhí siad an-bhródúil astu féin. Ag deireadh na seachtaine thóg siad bus go Doire. D'fhág siad an scoil go moch ar maidin. Shroich siad Doire ag am lóin. Bhí an comórtas ar siúl i Halla na Mílaoise. Bhailigh slua mór isteach sa halla. Chan an cór ar an stáitse. D'éist na moltóirí agus an lucht féachana leo. Cheap gach duine go raibh an caighdeán amhránaíochta iontach. Ag deireadh na hoíche, tháinig duine de na moltóirí amach ar an stáitse. D'fhógair sí an buaiteoir. Dúirt sí gur bhuaigh Cór Choláiste Phádraig an comórtas. An tseachtain ina dhiaidh sin, bhí cóisir ar siúl sa scoil.